ሌላኛው ከዚህ ከ666 ሂሳባዊ ቅማሬ ጋር የተያዘው ነገር ቀደም ብዬ ከፖለቲካው ስለ ፖለቲካው ሳውራ የጠቀስኩት ነገር አለ። አውሬው አውሬው አለ። አውሬውና ሰባቱ ራሶች አስሩ ቀንዶች ግንኙነታቸው ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄንን አሁን ያው በዝርዝር በዝርዝር ለማየት ጊዜ ይወስዳል። በአጭሩ ግን ዳንኤል ምዕራፍ 2 ዳንኤል ምዕራፍ 7 እና ራእይ 13 እነዚህን ሶስቱን ምዕራፎች አያይዛችሁ እንድታጠኑ አበረታታችኋል። አስሩ ቀንዶች እና ሰባቱ ራሶች የአውሬው ናቸው። ሰባት ራሶች አስር ቀንዶች ነበሩት ነው የሚለው ነበሩት በእነሱ ላይ ገዢ የበላይ ተቆጣጣሪያቸው እነሱን የሚመራ መሆኑን ይሄ ኢንዲኬት የሚያደርገው ይሄ የሚያመለክተው። አስር ቀንድ ማለት በዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ላይ የተጠቀሰለት አስር ጣቶች ማለት ነው። አስር ጣት ያለው ደግሞ በዚያን ጊዜ የሮም መንግስት ነው። ዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ላይ ስትመለከቱ እጅ ሳኒካ 44 ቁጥርና ዳንኤል 2 44 እና 45 ላይ እጅ ሳይነካው ድንጋይ ከተራራ ላይ ተንከባሎ መጣና ምስሉን መታው። ምስሉ ደቀቀ፣ አመድ ሆነ፣ ስፍራም አልተገኘለትም ይላል አይደለም። የላኛው ወርቁ <clears throat> የባቢሎን መንግስት ነው። ወረድ ብሎ ያለው ደረት ላይ ያለው ራሱ ማነው? ደረቱ ብር ነው። ከዛ በኋላ ነሐስ፣ ከዛ ብረት፣ ብረትና ሸክላ ያለ የብረትና የሸክላ መንግስት አስሩ ጣቶች ያሉበት ይሄ የሮም መንግስት ማለት ነው። የዛሬ ሁለት ሺህ ዓመት ክርስቶስ ኢየሱስ በነበረበት ጊዜ በምድር ላይ ገዢ የነበረው ሀያል መንግስት የሮም መንግስት ነው ማለት ነው። አስር ጣቶች ያሉት እስካሁን ድረስ ዲሲፔት አድርጎ በሚስጥር ልብ በሉ፣ በሚስጥር ሁለት ሺህ ዓመት ቆይቷል የሮም መንግስት። <coughs> ይቅርታ፣ አሁን ወደፊት ደግሞ ይቀጥላል ማለት ነው። አስር ጣቶች የነበሩት ክርስቶስ ኢየሱስ በነበረ የሚጠፉትም የሚጠፉትም እነኚህ አስር ጣቶች በመሲሁ ነው። አሁን እነኚህ አስር ቀንዶች organized ከሆኑ በኋላ አርማጌዲዮን ጦርነት ላይ እንመለከተዋለን። ከመነጠቅ በኋላ ክርስቶስ እና እኛ ቅዱሳን መላእክት ወደ ምድር ስንመጣ አስሩን ቀንዶች በአርማጌዲዮን የጦር ስፍራ በንግግር ያጠፋቸዋል። 340 ኪሎ ሜትር ደማቸው እስኪፈስ ድረስ ማለት ነው። ከባድ ነው አይደለ? ይሄ? ሰባት ራሶች ማለት የግብፅ መንግስት ሀያል መንግስት ነበር ግብፅ። ቀጥሎ የአሶር መንግስት ነው። ከአሶር ቀጥሎ የባቢሎን መንግስት፣ ቀጥሎ ሜዶንና ፋርስ፣ ቀጥሎ ግሪክ፣ ቀጥሎ ሮም፣ የመጨረሻው ሰባተኛው ራስ የሚባለው የተከለሰው እንደገና revised revived ሆኖ ያ ሆኖ የሚመጣው እሱ ነው። በዚህ ጊዜ ነው እነኛ አስር ቀንዶች የሚመጡ። የነኚህ የአስሩ ቀንዶች መሪ ከነሱ ጋር ከፍተኛ ግንኙነት የሚያደርግ ይህን ስልጣን ከሰይጣን ተቀብለው ሊድ የሚያደርገው ሁለተኛው የሰይጣን ስላሴ አውሬው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አውሬው እና ሰባቱ ራሶች ከዚህ ጋር የተያዙ ናቸው። አሁን እንግዲህ እነዚህ ሰባት ራሶች እነማን እንደሆኑ ነግሬያቸዋለሁ። አስሩ ቀንዶችና አስሩ ጣቶች እነማን ናቸው ሲባል የተለያየ አይነት እንግዲህ እዚህ ፍካሬ 666 ላይ በተቻለ መጠን ለማስቀመጥ ሞክር ያለው። አንዳንዶቹ ምን ይላሉ መሰላቸው? አሁን አስሩ ቀንዶች የሚባሉት የሚወክሉት በምድር ገጽ ላይ ያሉትን የተለያዩ ብሎክስ የተለያዩ ብሎክስ ነው ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። እሱን ቀደም ባለው ቀደም ባለው በፖለቲካው ስርዓት ውስጥ አስቀምጨዋለሁኝ። ሌላኛው እንግዲህ ልናቀው የሚገባ ከዚህ ከ666 ጋር በተያያዘ 666 እና ሰባኛው ሱባኤ ምን ግንኙነት አላቸው? 666 እና ሰባኛው ሱባኤ ግንኙነት አላቸው። ሰባኛው ሱባኤ ብለን ስንል በነቢዩ ዳንኤል በገብርኤል በኩል ወደ በነቢዩ ዳንኤል ለእስራኤል የተነገረ እውነት ነው። ዳንኤል ዘጠኝ ላይ ያለው የመጨረሻዋ ሰባ ሱባኤ ሰባኛዋ ሱባኤ still አልተፈጸመችም። እሷ ዳንኤል ዘጠኝ ሀያ ሰባት ላይ ለአንድ ሱባኤ ቃል ኪዳን ያደርጋል ይላል። ይሄ አውሬው ሐሰተኛው ክርስቶስ ከእስራኤል ጋር ማለት በሱባኤ እኩሌታ መስዋዕቱና ቁርባኑን ያስቀራል ተብሎ ተጽፏል። እንግዲህ በታሪክ ስርጭት ውስጥ ይሄ ትንቢት እስካሁን አልተፈጸመም። 666 ቁጥርና አውሬው ከሰባኛው ሱባኤ ጋር እንዴት ነው የሚገናኙት? ሰባኛዋ ሱባኤ የመጨረሻዋ ሰባት ዓመት አውሬው የሚገዛበት ጊዜ ነው። ራእይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር አራት ጀምሮ ስንመለከት እስራኤል 1260 ቀን ወደ በረሃ እንደምትሄድ ወይም ዘመን ዘመናት የዘመን እኩሌታ ወደምትመገብበት ስፍራ እንደምትሄድ ይናገራል። ይሄ ማለት 1260 ቀን ማለት ሶስት ዓመት ተኩል ማለት ነው። ሰባኛው ሱባኤ ማለት አውሬው የሚሰራበት የጊዜ ክልል ማለት ነው። አርባ ሁለት ወሮች የመጨረሻው ሶስት ዓመት ተኩል ነው። አርባ ሁለት ወሮች ከወዲህ የመጀመሪያው ሶስት ዓመት ተኩል ወይም ስልሳ ቀናት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስልሳ ስድስትን አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ አይተነዋል። አሁን ትንቢት የተነገረለት ይሄ ስድስት የአውሬው ቁጥር በምድራችን ላይ ምን መልክ ይዞ ነው ያለው? ይሄንን እንግዲህ በደንብ ልናይ ይገባናል። ወደዚህ ወደ ወደ ጻፍኩት ወደ ፍካሬ 666 ስንመጣ በፍካሬ 666 መጽሐፌ ውስጥ በዝርዝር ነው እዛ ላይ እንግዲህ ያስቀመጥኩት ወደ 160 ያህል ወደ 160 ያህል እቃዎች በዚህ በ666 ውስጥ ተዘርዝረው ተቀምጠዋል። እነዚህን በጥንቃቄ እንድታጠኗቸው፣ በጥንቃቄ እንድትመረምሯቸው አደራ አላችኋለሁ። ምክንያቱም ታሪክ የተነገረለት ትንቢት የተነገረለት 666 ቁጥር በልዩ ልዩ አይነት መልክ እየተገለጠ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ገጽ 142 ላይ ስርጭቱን በተመለከተ በልዩ ልዩ እቃዎች ላይ ነው ይሄ 666 ያለው በሚያስገርም ሁኔታ ለምሳሌ በጃኬቶች ላይ ታይተዋል፣ በፎጣ ላይ ታይተዋል፣ በአዲዳስ ጫማ ላይ፣ በጠረጴዛ ልብስ ላይ በ1986 ዓመተ ምህረት አንዲት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሴት የጠረጴዛ ልብስ ትገዛለች እና ጠረጴዛው ላይ ታነጥፈዋለች። ከዛ በኋላ ድስት፣ ብርጭቆ ምናምን የተለያዩ ምግብ ለመብላት ታስቀምጣለች። ስታስቀምጥ እቃዎቹ ይደፋሉ፣ እቃዎቹ ይደፋሉ። አልገባትም። አንድ ክርስቲያን እህት ነበረች። እኔ ስለ 666 ማስተምራት እሷ ጎረቤት ነበር ስትመጣት ጠይቃታለች። ኧረ እንዲህ ተቸግራለሁ ስትላት ያቺ እህት ጠረጴዛው ልብስ ላይ ትክ ብላ ስታይ 666 ተጽፏል። ይሄማ እኮ የአውሬው ቁጥር ነው። መናፍስት ከዚህ ቁጥር ጋር ግን ስላላቸው ትቸገሪያለሽ አለቻት። አቃጥለዋለሁ ብላ ስትል ላስቲኩን ለእኔ ስጭኝ አለቻት። ወሰደች፣ ጸለየችበት፣ ተጠቀመችበት ማለት ነው። በፒጃማ ላይ ታይቷል። 666 ቁጥር በባትሪ ድንጋይ ላይ ታይቷል። በሎተሪ ቲኬቶች ውስጥ ታይቷል። ይሄ በተለይ በእስራኤል ሀገር ውስጥ በመኪና ታርጋ ላይ ታይቷል። ሰዓት የእጅ ሰዓት ላለ ስድስት እንደዚህ ስድስት ስድስት ታይቷል። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አርማ አርማው 666 ነው። artistic በሆነ መንገድ ነው የተጻፈው። ይሁት በብርድ ልብሶች ላይ በላጲስ አንድ ላጲስ ነበረ ከውጭ የሚመጣ ለኢትዮጵያውያን ይታደል የነበር ላጲሶቹ ላይ 666 ተጽፎ ይሄን በአይነ አይቻለሁ። በሎተሪ ቲኬቶች ላይ፣ በመኪና ታርጋ ላይ፣ በራንግለር ባጅ ላይ፣ በብርድ ልብሶች ላይ፣ በገጠር ውሃ መቆፈሪያ ሞተር ላይ፣ በቦርሳዎች ላይ፣ በእጅ ጓንቶች ላይ፣ በመኪና አይን ባትሪ ላይ፣ በሳሙና ላይ፣ በትራክተር ላይ ይሄ በተለይ ከአሜሪካ በሚመጡ መኪኖች፣ በደረሰኞች ላይ፣ በባትሪ ድንጋይ ቀፎ፣ በተፕሪኮርደር በአንሶላ ላይ ታይቷል። በትራክት ላይ ታይቷል። በቴፕ በአልማዝ ቴፕ ላይ ታይቷል። ይሄ ከጃፓን ተመርቶ በሚመጣ ላይ በቁልፎች ላይ ታይቷል። በቦርሳ እና በሱሪ ዚፕ ላይ በስፖርት ልብሶች ላይ ታይቷል። ሞዴል 304 የአልጀብራ መጽሐፍቶች አሉ። በእነሱ ላይ ታይቷል። በምርጫ አገልግሎት ካርድ ካርዶች ላይ ታይቷል። በ FFF እንግሊዝኛ ፊደል ለምሳሌ A B C D E ብለን F ነው አይደል? F ማለት ስድስተኛዋ ነች። ብዙ ቦታ F F F ሶስት F ኦች ስታዩ ሁልጊዜ ላይሆን ይችላል። systematically F F ከተጻፉ ወይም F ተጽፎ እንደ 11 ቁጥር ጎላ ያሉ ሁለት መስመሮች ወይም F ከላይ ተጽፎ ከስር ሁለት dash dash ካለ ስድስት ስድስት ወይም F በ Gothic መልክ በድርብ ከተጻፈ 666 indicate ያደርጋል። ስድስተኛው ስድስተኛው ፊደል ለማለት ነው። አንድ ፊልም አለ A Thief in the Night የሚል ፊልም አለ። የክርስቲያኖች ነው። እዛ ላይ 666 እንዴት በሰዎች ላይ እንደሚታተም እንዴት ሰዎች እንደሚሰቃዩ እንደሚቸገሩ እዛ ላይ ታይቷል። በኮምፒውተር ላይ ታይቷል። በቴሌፎን ኦፕሬተሮች ስልክ ላይ ታይቷል። በሸሚዞች ላይ ታይቷል። ይሄ አንድ ወቅት ላይ ከቻይና የሚመጡ ሸሚዞች 666 ነበረባቸው። በከሰል ማዕድን ማውጫ መሳሪያዎች በጫማዎች ላይ በተለይ ከጣሊያን የሚመጡ ጫማዎች 666 ነበረባቸው። Omen የሚባል ፊልም አለ። ስድስት ሰዓት አሁን Omen ብላችሁ ብታዩት Antichrist ኡ እንዴት እንደሚሰራ ከ Omen ፊልም ከማንኛውም shop መውሰድና ማየት ትችላላችሁ። በሻይ ማሸጋ ካርቶን ከሲሎን የሚመጣ የሻይ ማሸጋ ካርቶን ነበረ። ካርቶኑ ላይ 666 ነበረ። በእርሳሶች ላይ በ1968 ተግባረ ዕድል ማር በነበረበት ጊዜ ከምስራቅ ጀርመን የሚመጡ እርሳሶች ነበሩ። ሴዳር ከተባለ እንጨት የተሰሩ እርሳሶች እነሱ ላይ ስድስት ነበር ተጽፎ የነበሩት። ይሄ በአይን ያየውት ነው። እርሳሱን ራሱን ብታለው ተሽከርካሪ መኪኖች አሉ። በእነሱ ላይ ብዙ አይነት መኪኖች በተለይ በ1973 ዓ ም በኢየሩሳሌም ከተማ ታዘጋጅተው የሚወጡ መኪኖች 666 ነበረባቸው። በመጽሔቶች ላይ ታይቷል። ይሄ 666 ቁጥር በመርከብ 1975 ዓ ም ሲዊዝ ቦይ በተከፈተበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለፈችው መርከብ የጎን ቁጥሯ 666 ነበር። ለምን 666 ሆነ? በአውቶሞቢሎች ላይ በ1979 ዓ ም በፍሊንት ሚቺጋን የተመረቱ አውቶሞቢሎች 666 ቁጥር ነበረባቸው። በማስመሪያዎች ላይ ታይቷል። አሜሪካ በሚወጡ ወዛደር እጅ ውስጥ በግሪክ ሀገር አንድ ወዛደር ነበር። ይሄ ወዛደር እዛ በሚሰራበት የኮምፒውተር ማዕከል ውስጥ 666 በእጁ ላይ እንዳለ ከታሪክ አይተናል። የመኪና ቲኬት ልክ እንደ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አርማ አይነት ቅርጽ ያለው 666 በግሪክ ሀገር ይሰጥ ነበር። 666 ቁጥር አርማ ያለበት እቃ እና የሌለበት እቃ ዋጋቸው አንዳንድ ቦታ ላይ እኩል አይደለም። ያ ያንሳል ያኛው 666 ቁጥር ያለበት ዋጋው በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው። በባንክ ካርድ ላይ ታይቷል። በተለይ ይሄ አውስትራሊያ ከተማ ላይ የሆነ ነው። በሽምቅ ተዋጊዎች ስም በፋሪስ ውስጥ ሽምቅ ተዋጊዎች አሉ እና ስማቸው ሲጠየቅ በአንድ ወቅት ላይ ይህ እንግዲህ ከአንድ ከአስር ዓመት በፊት የሆነ ታሪክ ነው። ስማቸው 666 ነን ብለው እንደተናገሩ በተለያዩ ካርቱኖች ላይ ስድስት ታይቷል። F W S በሚል በአሁን ለምሳሌ ስድስት ስድስት ስድስት ተጽፎ ስድስት ዜሮ ውስጥ F W S የተጻፈበታል። እሱ ማለት the future world society የወደፊቱ ዓለም የሚመራው በስድስት መቶ በስልሳ ስድስት ነው ለማለት ነው። እንግዲህ ስድስት መቶ ስልሳ ስድስት ይህንን ያህል እንግዲህ በሐሰተኛው ነቢይ ካባ ውስጥም ታይቷል። ይህን እንግዲህ አልተነትነውም። ግን አንድ መናገር የምፈልገው በኬንያ ውስጥ አንድ ጊዜ አሁን እንግዲህ ካቶሊክ፣ ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንት፣ አንግሊካን፣ Methodists እያለን የምንጠራቸው በክርስትና ስር ያሉ denominations የተወሰኑቶ በኬንያ ስብሰባ ያደርጋል። ስብሰባ ካደረጉ በኋላ የሃይማኖት መሪዎቹ ይህን ውሳኔ ያስተላልፋሉ። ይህን ገጽ 147 ላይ ጽፌዋለሁ። ምንድን ነው ውሳኔያቸው? 1985 የሆነ ነው ይሄ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 6 ከ14 እስከ 15 እና አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ከ5 እስከ 16 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲወጣ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንዲወጣ ያደርጋሉ። ከዛ የወሰኗቸው የ666 ምልክት የሌለበት ደብዳቤ ወደ ፖስታ ቤት ሊላክ እንደማይችል ማንም የ666 ቁጥር ምልክት የሌለው በቢሮ ስራ ተሳታፊ ሊሆን እንደማይችል ወላጆቹ 666ን ካልተቀበሉ በስተቀር ማንኛውም ልጅ በትምህርት ቤት ገብቶ ሊማር እንደማይችል 666 ያላቸው ብቻ የጦር ዕቃ ገዝተው መጠቀም እንደሚችሉ 666ን ያልተቀበለ ማንም ሰው መሬት አልምቶ መጠቀም እንደማይችል 666 የሌለው ሰው በባንክ ገንዘብ ማስቀመጥ እንደማይችል ቁጥሩ የሌለው ሰው በትራንስፖርት በሌሎችም መጓጓዝ እንደማይችል ማንኛውም ተሽከርካሪ 666ን በሚንቀሳቀሰው ድርጅት ቁጥጥር ስር መዋል እንዳለበት አሁን አንዳንድ መኪኖች global positioning system GPS እየተገጠመባቸው አይደለም። ያ GPS የመኪናው GPS ወደፊት በ biometric identity card ሰው ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያለ 666 ማንኛውም እሽግ እቃ ወደ ተለያዩ አገሮች አይላክም ብለው እንዳሉ ዓለሙ በሙሉ አንድ አይነት የገንዘብ ምንዛሪ እንዲኖሩ ይደረጋል ብለው እንዳሉ እንግዲህ በ85 ነው ልብ ብሎ ይሄ የተወሰኑ የሃይማኖት ተቋማት ናቸው እነዚህን የሚወስኑት። ስለዚህ እነዚህ እንዴት በክርስትና ስር ሊሆኑ ይችላሉ? አያችሁ፣ ግልሙትና እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው። እኔ እቺ ቤተክርስቲያን የትኛዋ ነች በትክክል ለመለየት ይቸግራል። ግን ስማቸው ተሰውሮ ነው ለእኔ የተላለፈልኝ። የድርጅቱ መሪ ከ666 አሰራር ጋር በተያያዘ ድህነት ፈጽሞ እንደሚጠፋና ሰው ሁሉ እኩል እንደሚሆን ያለ 666 መመሪያ እንስሳትን ማደን ወፎችና አሶችን ሁሉ በማጥመድ ከባህርና ከወንዞች ማንኛውም አይነት ጥቅማ ጥቅሞችን ማግኘት እንደማይቻል ነው ውሳኔውን ያስተላለፉት። እንግዲህ ፖለቲሽያንስም አሉ ማለት ነው ውስጡ። እሺ የ666 አካሄድ እንዴት እንደሆነ አይታችሁታል። በጣም ረቂቅ ነው። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ በጣም ብዙ በብዙ እቃዎች ላይ ይሄ 666 በብዙ እቃዎች ላይ እየወጣ እንደሆነ 600 አንድ እቃ ላይ 666 ቁጥር አለበት ማለት ያ በተለይ UPS universal production code የሚባለው አንድ እቃ ላይ አለ ማለት ያ እቃ 666 እና ሌሎችም ቁጥሮች ተያያዥ ቁጥሮች ያሉበት እቃ የቁጥሩን የሰጠው ባለቤት ነው ማለት ነው። I belong to ማለት ነው። እያንዳንዱ አሁን እንግዲህ ይሄ biochip የተባለው እስከ አራት መቶ ቢሊዮን መረጃዎችን መያዝ የሚችል ነው። በብዙ እቃዎች ላይ አለ። አንድ እቃ ላይ አንድ እቃ ላይ universal production code ካለበት የሚያውጀው አዋጅ አለ። ምንድን ነው የሚያውጀው? I belong to ለምሳሌ እዚህ ፍካሬ 666 ላይ ተመልከቱ። እዚህ ይሄ ሰው UPS ግንባሩ ላይ universal production code አለበት። ምን ማለት ነው? ይሄ I belong to ማለት ነው። ቁጥሩ የሰጠኝ ማንነት አለ፣ ለሱ ሆናለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ወደፊት 666 ቁጥርን የሚቀበል ከሆነ 666 ቁጥርን የሚቀበል ከሆነ እኔ የከሌ ነኝ ብሎ ማወጁን እርግጠኛ መሆን አለበት። ሌላ በጣም የሚገርመው እንግዲህ አሁን ልተውላችሁ፣ ይሄ አሁን ከ1986 ዓመተ ምህረት ወዲህ እዚህ ላይ እንደጠቀስኩት ይሄ የቴክኖሎጂ ዘመን የሆነበት ጊዜ ነው። 666 በተለያዩ በተለያዩ መንገዶች እየወጣ ነው፣ እየታወቀ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ቁጥሩን የተለማመዱት ነው። አንድ ወቅት ላይ ቁጥሩ ማን እንደሆነ ምስጢራዊነቱን ይገልጻል ማለት ነው። ትንሽ ስለ 666 እና በልዩ ልዩ እቃዎች ውስጥ ስላለው role ሚስጢራዊ አሰራር እሱን ነግራችሁ ሞክራለሁ። ABC analysis ብየዋለሁ እኔ የ ABC ትንታኔ። ABC analysis ማለት A B C D E F G እያለን እስከ Z first የመጀመሪያው ደረጃ ከ A እስከ Z እንጽፋል <clears throat> ይቅርታ ኤ ማለት አባ ማለት ነው። ኤክስ ዋይ ዜድ ዚ ደግሞ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ እንደማለት ነው። A አባ ማለት first ለ A ስድስት ይሰጣል። B ስድስት ሲደመር ስድስት B አስራ ሁለት ይሆናል። አስራ ሁለት ሲደመር ስድስት C አስራ ስምንት ይሆናል። C ሲደመር ስድስት D 24 ይሆናል እያለ እንዲህ እየደመረን እየደመራችሁ እየደመራችሁ እስከ መጨረሻ ስትሄዱ Z ላይ ስትመጡ ስድስት መምጣት አለበት። check ታደርጋላችሁ። ይሄ የ ABC ትንታኔ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ፊደሎቹን በሙሉ ለተለያዩ ስሞች ስንሰጣቸው፣ በቅደም ተከተል ስናስቀምጣቸው፣ ስናዘበራርቃቸው meaning ይሰጣሉ። ለምሳሌ ኮምፒውተር የሚለው ኮምፒውተር የሚለው ቃል በ ABC analysis ከ A እስከ Z ባሉት ውስጥ አለ አይደለም። አሁን እዚህ ፍካሬ 666 ላይ ወደ ታች ኮምፒውተር COMP UTER ተጽፏል። ሲ 18 ነው ዋጋው ከ ABC ትንታኔ ስናወጣው፣ O 90 ነው ዋጋው፣ M 78 ነው፣ ፒ 96 ነው፣ U 126 ነው፣ ቲ 120 ነው፣ E 30 ነው፣ R መቶ ስምንት ነው። ስንደምራቸው 666 ይመጣሉ። ኮምፒውተር የሚለው ቃል compute ከሚል የተወሰደ ኮምፒውተር የሚለው ቃል 666 ይሰጣል። እንዴት ይሰጣል? ሰጠ። እንግዲህ አይምሮ ያለው ጥበብ በዚህ አለ። ኮምፒውተር አሁን ብራሰልስ ውስጥ ያለው ኮምፒውተሮች እንግዲህ ሶስት አይነት ናቸው። እዚህ ላይ እንደጻፉት ኮምፒውተር normal computer የሚባል አለ፣ በየቢሮው የምንሰራበት ትንሽ ከፍ ያሉ ከተለያዩ ሀገሮች መረጃዎችን መሰብሰብ የሚችለው ደግሞ super computer ይባላል። super computer ትልቁ ነው እንግዲህ master computer የሚባለው እሱ ብራሰልስ ውስጥ አለ የሚባለው። ለ master computer ኡ ስም እናውጣለት ብለው የገበያ analyst ኦች ተነጋገሩ ተነጋገሩ። አንድ ጽሁፍ ላይ እንዳነበብኩት ሲነጋገሩ አንዱ ማንን በለው እከሌ እከሌ እከሌ እከሌ ስሞች አወጡ እና አንደኛው the beast እንበለው አለ። አንዱ የገበያ analyst ማለት ነው። the beast እንበለው አለ። ሌላው አይ the beast ማ እንዴት እንለዋለን? the beast ካለው የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ነው፣ the beast ማለት የለብንም አለ። no ለውድድር ይቅረብልኝ አለ። በኋላ የተለያዩ ስሞች ቀርቡ ሲወዳደሩ ያሸነፈው ስም the beast ነው። beast አውሬው ማለት ነው። በግሪክ ቋንቋ beast ማለት ፌሪዮን ነው የሚባለው። ራእይ 13 ቁጥር አንድ ላይ አንድ አውሬ ይላል አይደለም። አውሬ የሚለው ቃል በግሪክ ፌሪዮን ነው የሚለው። ፌሪዮን በግሪክ ABC analysis አስገብታቸው ስደምሩት ፌሪዮን 666 ይመጣል። አይገርምም? ምስጢር ነው ይሄ። እንግዲህ እዚህ ጋር ልብ በሉ። ዘኢንቪዚብል ወርልድ የማይታየ አለምን የለም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ደረታችሁን ነፍታችሁ የምትናገሩ ሰዎች እዚያ ሰብሰብ እንድትሉ ጠይቃቸዋል ሌላ ማአት ነገር አለ የሰበሰብኳቸው ከ topic ኤ ወጣ ያደርገኛል እንጂ ስለ መንፈሳዊ አለም ነው ጥናት ማጥናት ያለብን። አሁን ካናዳን፣ አውሮፓንና አሜሪካን እየዞሩ ራሳቸው ደብቀው ህዝቡን እያጠቁ ያሉትን መናፍስቶች ልዕለ ተፈጥሯውያን ክፉ መናፍስት፣ ሩቅ ተፈጥሯውያን supernatural beings እነሱን ልንገልጣቸው ይገባል። እነሱን ክፉ ስራቸው ወደ ብርሃን ልናወጣ ይገባል። ዘ beast Therion Therion በግሪክ ቋንቋ በ ABC analysis በግሪኩ ስናመጣው ስድስት ስድስት ስድስት ይመጣል። ስለዚህ ራይ 13 ቁጥር አንድን ስናነበው አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ ማለት አንድ ባለ 666 ከባህር ሲወጣ አየሁ። ከህዝብ መካከል ሲነሳ አየሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። እሺ አሁን ሌላ 32 እዚህ ገጽ 176 ላይ ፍካሬ 666 ላይ እነኚህን ስሞች አነብላችኋለሁ። check አድርጉት። በተለይ ይሄ caccination የሚል እዚህ 176 ገጽ ላይ caccination ብያለው C ን V አድርጓት vaccination ማለት ነው። በመላው ዓለም ይህን መጽሐፍ እንደምታነቡ የ spelling error vaccination vaccination VA double C INATIO vaccination ን በ ABC analysis አስገብታችሁ ስትደምሩት 666 ይመጣል። ክትባት ማለት 666 ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ኮሮና ቫይረስን መፍትሄ ለማግኘት አፍሪካውያን ክትባት ይከተቡ እየተባለ አይደለም ያለው። እንግዲህ ሌላ ለምሳሌ devil and Sheol devil የሚለውንና Sheol Sheol ሲኦል ነው። ዴብል ዲያብሎስ ነው። የሲኦሉ የሲኦል የገሃነመ ሰዓቱ ዲያብሎስ ማለት አይደለም። ዴብል እና Sheol ን ስትደምሩ 666 ይመጣል። እንደገና ዴብል እንደገና ድራገን ዴብል ዲያብሎስ ነው። dragon ዘንዶ ነው። ስሙ አንድ ነው። ስትደምሩ ስማቸው 666 ይመጣል። እንዴት ይመጣል? መጣ። እንደገና people የሚል ህዝብ፣ እንደገና sin SIN ኃጢአት ማለት የህዝብ ኃጢአት ማለት የህዝብ ኃጢአት የሚለውን people sin የሚለውን ስደምሩት 666 ይመጣል። አይገርምም? እንደገና Lucifer and hell Lucifer የንጋት ኮከብ ሰይጣን ነው። hell ገሃና መሳት ነው። Lucifer የሚለውን ፊደል hell የሚለውን ስደምሮ 666 ይመጣል። እንዴት ይመጣል? ይታያቸዋል እነኚህ ስሞች አሁን ይኸው ዴቪል ሸወል፣ ድራገን፣ ሲን፣ ፒፕል፣ በርድስ ኦፍ የሳቶፎች የእሳት ወፎች የሚል ደግሞ እዚህ ጋር አለ። የሳቶፎች ወፎች ራእይ 18 ቁጥር አንድ ላይ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደገች የአጋንንትና የርኩሳን መናፍስት የተጣሉ ወፎች መጠጊያ ሆነች። የተጣሉ ወፎች የተባሉት አጋንንት ናቸው። የተጠሉ ወፎች አጋንንት ናቸው። birds of fire ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ለዓለም ልጆች የምታድለው መጽሐፍ አለ፣ ደብተር አለ። ደብተሩ ላይ ያገኘሁት ነው። እዛ ላይ ነው birds of fire የእሳት ወፍ ማለት ነው። የእሳት ወፎች ቀይ ወፎች አጋንንቶችን ነው የሚወክሉት። mark of beast ደግሞ ሌላው MA RK OF BA beast mark of beast የሚለው ይሄንም ስንደምረው በ ABC ትንታኔ 666 ይመጣል። barcode of UPC የሚለውም 666 ይመጣል። ኒውዮርክ ኒውዮርክ እሱም 666 ይመጣል። sorcery ልብ በሉ። sorcery sorcery አስማት መተት ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ እንዲሁ አሁን ለምሳሌ sorcery 666 ያመጣል። እንደገና ከዚሁ ጋር የተያዘ Satan cult የሴጣን ኑፋቄ የሴጣን ያሰት ነገር ማለት ነው። እሱም 666 ያመጣል። witchcraft ጥንቆላ ማለት ነው። እሱም 666 ያመጣል። እዚህ ጋር አንድ ጠንከር አድርጌ መናገር እፈልጋለሁ። ይሄ በተለይ እዚህ ጋር ለኦርቶዶክስ ደብተራዎች በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምታገለግሉ ቀሳውስት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በካቶሊክም ሆነ በፕሮቴስታንት ውስጥም አሁን ደግሞ መልክ ቀይሮ ለየት ያለ የ new movement አገልጋይ የሆናችሁ ሰዎች አላችሁ። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ በጥንቆላ በመተት በአስማት ማህበር እናደራጅ እያላችሁ ያላችሁ ለሶስት ሺህ ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብ ድህነት ተጠያቂ እናንተ ናችሁ። ሰምታችሁኛል? በኢትዮጵያ በየትኛውም ክልል በየትኛውም ክፍል የምትኖሩ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ በካቶሊክ፣ በፕሮቴስታንት ውስጥም ካላችሁ ይሉም ብለን ነው የምናስበው። ዳግም ልደትን አግኝተዋል ነው። አንዳንዶቹን አጋንንት እየጣላቸው ነው። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ ለሁለት ሺህ ዓመት ወንጌል ተቀብላ በብሉይ ኪዳንም የወንጌል ክፍል የብሉይ ኪዳን አስርቱ ትእዛዛት ተቀብላ እስካሁን የድሃ ድሃ ልትሆን የቻለችበት ምክንያት በቅይት ክርስትናና እኔ PhD ን ስሰራ ጥናት ያደረግኩበት ቅይት ክርስትናና evolutionism ነው። መተተኝነት፣ ሟርተኝነት፣ አስማተኝነት እነዚህ ስራዎች ብሎ ስራ ናቸው። ራእይ 18 ላይ የምትመጣው ጋለሞታ ቤተ ክርስቲያን እነዚህን ነው የምትጠቀምባቸው። አዝናለሁ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ ስለ አገሬ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም የድህነት መሰረት አንደኛ ተጠያቂ ጠንቋዎች፣ መተተኞች፣ ሟርተኞች፣ አስማተኞች፣ ፈልፈልቶች በሁሉም ቦታ ያላቸው እናንተ ናቸው። እናንተ ከመናፍስት ጋር ነው ግንኙነታቸው። ከመናፍስት ጋር ግንኙነት እያላቸው ለኢትዮጵያ እድገት ምክንያት አትሆኑም። አሁን ደግሞ በባህል ውስጥ የባህል መድኃኒት እያላቸው ሌሎች ሌሎች ነገሮችን የቀመሟችሁ በዛ በኩል ዞራችሁ ህዝቡን ደግሞ ልታሰቃዩት ነው። አቁሙ ይሄ ነገራቸው። ሳይንቲስቶችን ማሳሰብበት መንገድ አለ። በሜዲካል ዙሪያ የምትሰሩ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች አደራ እላችኋለሁ ከጥልቁ ዓለም ጋር ግንኙነት ያለውን መድኃኒት አትጠቅሙበት። ምን እንደሚሰራ እኔ አውቃለሁ። አርባ ዓመት በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ከአወንጌላና ቤተ ክርስቲያናት ጋር መስራት አለባችሁ እናንተ ሰዎች። ጥግ marginalize አታድርጓቸው እነኝህን ሰዎች። እኛ ለአገራችን የምናደርገው አስተዋጽኦ አለ። አሁን እኮ ወደ 25 ሚሊዮን ህዝብ እኮ ነው ያለ ነው። እውነት እኮ አለኛ ጋር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ይዘን ነው ሰዎች አልሰሙንም እንጂ መጽሐፍ ቅዱስና ሳይንስን እኮ አያይዘን እኮ ለሰው ልጆች የምንገልጠው እውነት አለ። ጨለማ ዓለም በጣም ርቂቅ ነው። የጨለማ ገዢ ተብሎ ተነግሮ ልታል ሰይጣን። አይታችሁ necromancy necromancy ማለት ሙታን ሳቢነት ነው። አንድ መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው ያለው፣ መቼ እንደምወጣ አላውቅም። የኢትዮጵያ ህዝብ አእምሮ አውዳሚ ልምምዶች ይላል የመጽሐፉ ርዕስ። እዛ ውስጥ necromancy ን ጠቅሻለሁ። necromancy ማለት ሙታን ሳቢነት ማለት ነው። communicating with dead bodies ማለት ነው። አንድ ሰው ከሙታን ጋራ ግንኙነት አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ስከታተል ነበር። it is easy ይላል፣ ቀላል ነዋል። ከሙታን ዘመዶቻችሁ ጋር መገናኘት ችግር የለውም ቀላል። there are three steps ይላል፣ ሶስት ደረጃዎች አሉ። ስለዚህ አገናኛቸዋል። ልክ ዊሊያም ጆቬ ኦኒያኒ የተባለው ሐሰተኛው ክርስቶስ ኢየሱስ እኔ ጋ ነው፣ ማነው ማርያም እኔ ጋ ነች፣ አብርሃም እኔ ጋ ነው፣ ይስሐቅ እኔ ጋ ነው፣ ነቢያት እኔ ጋ ናቸው፣ እንዳገናኛችሁ ከፈለጋችሁ ኑ አለ። መናፍስቶችን ጠርቶ በእነሱ ድምፅና መልክ ሊያሳይ ነው። እንደ አይንጋዳዋ ጠንቋ አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በጥንቆላ በመታት በአስማት ስራ የምትሰማሩ ሰዎች ነፃ እንድትሆኑ ወደ ክርስቶስ እንድትመጡ ሌላው false market የሚለውን ስትደምሩት 666 ይመጣ lustful አመንዝራነት ከሰይጣንም ከእግዚአብሔር መቀነጫጨን lustful ይላል። 666 ያመጣል። vaccination 666 ነው ይታያቸዋል። ኮሮና ቫይረስ ይሁን አሁን ወደፊት ለምሳሌ biometric identity card ሰዎች የሚቀበሉ ከሆነ ለ666 ተገዢ ነው የሚሆኑት። bio implant የሚል 666 ይመጣል። calculation ሂሳባዊ ስሌት 666 ይመጣል። digital ID chip 666 ይመጣል። satanic mark የሰይጣን ምልክት 666 ይመጣል። Satan seal የሴጣን ማህተም ማለት ነው። 666 ይመጣል። ቫቲካን hill 666 ይመጣል።